Tęsim vyriausybės posėdį. Vyriausybės posėdį jo darbo atvarkė yra vienas klausimas dėl vyriausybės 2020 m. kovo 14 dienos nutarimo numeris 207 dėl karantino Lietuvos Respublikoje teritorijoje paskelbimo pakeitimo. Ar būtų dėl darbo atvarkės pasiūlymų, pageidavimų? Nėra. Prašau, vidaus reikalų ministrė, pirmo klausimą. Ačiū, gerbiami kolegos, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos vyriausybės e, kovo 14, 14 dienos nutarimą numeris 207 ir 3.1.3 papamatį išdėstyti taip. Iki 2000. 2020 m. kovo 26 dienos 00 valandų leidžiamas asmenų grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo, suformavus asmenų ar transporto priemonių grupės ir užtikrinus šių grupių privalomą palydą konvojų nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinius sienos kirtimo punktus. Supaprastintas asmenų tranzitas iš Rusijos federacijos teritorijos į Rusijos federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kibartų geležinkelio sienos kontrolės punktą. Tokia yra nauja šio nutarimo papunkčio redakcija. Ar yra norinčių pasakyti nėra, galime priimti bendrų sutarimų. Priimta, posėdis baigtas.